Buenas, buenos días. Aquí en la mañana de en Salermo estamos aquí en, un, el pesebre de Sapia, en el que tenemos una temática distinta a lo, a corriente, que es la representación de, de lo que es la Escuela Médica de, de, Salerno, de Medicina de las Plantas Naturales. Aquí representamos a, aquí al lado está Mateo Silvático, el mentor de la escuela, eh, y bueno, eh, somos aquí unos cuatro escultores eh, internacionales. Yo de España, Aarón, Alexei de, de Rusia, Ferenc de Bulgaria y Micaela, no, sorry, Laura de Italia. La sigo. la gente se pregunta cómo es posible que se mantenga la escultura de arena. Eh, hay que entender que lo primero que se suele hacer es, compactar la arena en las cajas o encofrados, como se puede observar en la escultura de Acuá. La escultura se, ve que tiene unos encofrados en donde vertimos la arena y con una compactadora eh, vamos eh, compactando la arena por capa hasta el nivel deseado que sería pues esto, estamos con con dos metros y poco más. ¿no? Здравствуйте, меня зовут Алексей Рыбак, я из России, из Москвы. Делаю э, здесь Рождество Христово из песка. Это копия, ну, приблизительная копия э, картины э, Джота. Рождество Христово. Спасибо. Allora, lui sta realizzando una copia di un dipinto di Giotto che è nella basilica eh, eh, inferiore di Assisi. Eh, è innovativa questa, mm, questa, scultura perché ha la mamma che guarda il figlio con molta fierezza, diciamo, quindi questa è la novità di questa cosa. Lui sta riproducendo perché questo è un presepe medievale. Hola, buongiorno, I'm uh, Ferenc Monastery and uh, I'm, I'm making the four doctors and they are come from Salerno, no? Yes, the, the medical school, uh, because we are making here sand navity, and instead of the four kings or three kings, I'm sorry, but actually it was four kings. Now they now they say it's four kings. We're making four four doctors because because we changed a little bit to making more more uh, interesting. So here it's gonna be it's gonna come uh, uh, the Latino, but this is a this is a surprise. It's, I'm not gonna tell you what it is. And here, follow me. This is the Jewish, because one Latin, one Jewish. Here is the Greek, a Greco. And uh, here comes, in this corner, here comes uh, uh, Arabic, Arabic uh, uh, character. So this is a very huge piece. It's, very, it's quite, uh, takes a while because this is a biggest piece. Muchas gracias. Grazie. Allora, eh, sì, questo è eh, nel centro della, della mostra abbiamo messo i quattro fondatori della scuola medica salernitana, i quattro leggendari fondatori. Il primo che, insomma, vedete, vedete a chi assomiglia, trovate voi le somiglianze, è eh, il, il dottore Latino, questo a fianco, questo qua, giriamo un attimo, è il, eh, il dottore ebreo, poi girando ancora, che già diciamo, è in stato avanzato di, di completamento, eh, a fianco il, ci sarà il, il, greco che avrà la faccia di Parmenide, famoso filosofo greco, e qua al lato finiremo con un, uh, eh, il dottore latino, il dottore, chiedo scusa, il dottore arabo, l'arabo, quindi diciamo che sono i quattro mitici fondatori che rappresentano la, diciamo, la, la, eh, la metafora dei, delle quattro culture che si sono messe assieme dando vita alla scuola medica serenitana. Con i ragazzi del Sabatini Menna è una cosa molto interessante, ci è stata proposta e l'abbiamo subito accettata con molto piacere, io sono una scultrice, lavoro anche in provincia, ho realizzato parecchi busti, sono una ritrattista in particolare e con i miei ragazzi insegno discipline plastiche, progettazione e laboratorio. E la nostra scuola ultimamente è presente sul territorio con tutte le manifestazioni che ci vengono proposte. Siamo sempre molto lieti di partecipare a tutto quello che il Comune di Salerno e anche gli altri comuni limitrofi ci propongono. I miei ragazzi sono molto molto molto bravi, sono talentuosi e mi auguro in futuro che possano non so, realizzare e diventare dei famosi scultori, perché io sono scultrice, quindi mi auguro che qualcuno segua <laughs> le mie orme.